Comment сердце тобой буду страдать. Я не знаю, что у тебя на уме, да и не хочу. За дикую радость, что даришь мне, не представляю, чем расплачусь. Знаешь, просто привязал бы тебя к себе, чтобы жить целовать. бросить на потом Просто побыть вдвоем Если не берешь телефон Значит ты сейчас со мной Оставим все дела на потом Просто побыть вдвоем пьяная Yeah, sounds perfect, man!